Yeah. My name is Mike Crumble, and I'd like to dedicate this song to all you. Yeah, boy. Smokers, da, da, da, smokers. La, pero ako'y sabog na. Alam ko ang tama't mali, pero ako'y sabog na. Ako ay natutuliro, hoy, alam mo ba? Bakit? Kasi ako'y sabog na, ako'y sabog na, ako'y sabog na Lalabasan ako ng bahay, ako'y sabog na Lalabas, ano gagawin sa labas? Makikihalumilo sana ako, pero ako'y sabog na Ah, okay Kinausap ko ang aking sarili, alam mo ba? Kasi ako'y sabog na, ako'y sabog na, ako'y sabog na Pagpunta ko ng dagat, habang ako'y sabog na Palalayasin ko talaga Pero ako'y sabog na ah, okay Imbis na patayin ko Niyakap ko pa yeah. Kasi ako'y sabog na Ako'y sabog na Ako'y sabog na <laughs> Nakatapos sana ako Pero ako'y sabog na May trabaho sana ako Pero ako'y sabog na Ako ay palamunin ng aking ina Malas mo Kasi ako'y sabog na Ako'y sabog na Ako'y sabog na sana po sa libis pero ako'y sabog na Ah, eh rapper naman pala to eh Nakakuha na sana ng gig pero ako'y sabog na O, iba eh, ba't di mo ginawa? Napunta ako sa Makati, alam mo ba? Kasi ako'y sabog na, ako'y sabog na, ako'y sabog na Liligawan ko naman siya pero ako'y sabog na O, liligawan mo May maganda sana akong relasyon pero ako'y sabog na Okay, ano naman ginawa mo? Di na ako sa santong paspasan, ni-rape ko siya kasi ako'y sabog na, ako'y sabog na, ako'y sabog na Eh, napakarami ano mo pala eh. Sagot ko na may matino, kaso ako'y sabog na Okay, ano ginawa sa'yo? Tinanong ako ng pulis, pero ako'y sabog na mm. Ano sinagot mo? Imbis na mag-deny, inamin ko pa Kasi ako'y sabog na, ako'y sabog na, ah. ako'y sabog na Wala akong napala, dahil ako'y sabog na Oo nga, pansin ko nga Itinampwil ako ng madla dahil ako'y sabog na Di ka ba naniniwala? Bahala ka <laughs> Di magsabog ka, di magsabog ka, di magsabog ka May natutunan ba kayo? Eh!